तो हेलो गाइस कैसे आप सब लोग वेलकम टू माय न्यू बीजेम वीडियो तो आज हम ऑरेना वेड हाउस करने वाले हैं तो चलो करते हैं तो गाइस मैं आ गया तो चलो कौन सी करनी है गार्डन गार्डन है हमारे पास ओ भाई एक किल कर दिया भाई साहब यार ओ भाई Ô, má đâu? Mai mơ Vậy, giá bực Còn thấm bực Ô, bay mơ mơ mơ mơ Nếu bay ओ मेरे पास भी है वो भाई पीछे से मारा यार मेरे मेरा अभी अभी तक तीन की लूज है वहां से मारा है ओ क्या छुपा हुआ अब तो ये कया भाई मेरे हाथ से कया ओ लकी थी इधर से जाता हूँ हाँ भाई लकी नहीं है ओ भाई मार दिया मार दिया मैंने ओ भाई तू ओ मैं बहुत नोब हूँ पता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई please Vayaka Art of Silence. Marked a location. No mercy. Oh, but short. match is over, and the blue team is in the lead. Nice shot! Reloading! सात किलो पर हमारे चलो ओ भाई आठ के ओनली से पाँच के लिए हुए तो मैं थोड़ा नूब तो फिर मैं हूँ तब तक के लिए बाय बाय टाटा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना लाइक गोल है फिफ्टी पिछली वीडियो में आप आप सब ने लाइक टाइप के फिफ्टी रखा था लेकिन आपने नहीं किया तो बाय कर देना यार प्लीज़